නමෝටස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස නමෝටස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස නමෝටස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි गच्छामि දුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි දම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සරණාගමනං සම්පුන්නං ආමබන්තේ ආනාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ආනාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මිච්ඡාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ආමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛා සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි විසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරා සක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තම්බං ආමබන්තේ ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි තුන් ලෝකාග්‍ර වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂයෙන් මහා මංගල සූත්‍රය දෙසීමෙන් දෙවියන්ගේ ප්‍රසාදයත් රතන සූත්‍රාන්ත දේශනයේ පැවැත්වීමෙන් දුරුදාන්ත මනුෂ්‍යයන් ඉවත් කොට ආරක්ෂාව සැලසීමත් මෛත්‍රී භාවනා වශයෙන් කරණීයමෙත් සූත්‍රයේ සජ්ජායනා කිරීමෙන් ඒ සම්ප්‍රාප්ත වූ සම්්‍යද්දෘෂ්ටික දෙවි දේවතාවන්ගේ අමනුෂ්‍යයන්ගේ උපකාර ලැබීමෙන් අභිවෘද්ධිය සැලසෙන හැටි අර්ථ කතාවල සඳහන් වෙනවා. එනිසා දැන් අපේ මහා සංඝ රත්නයේ විසින් ඊටාම කාරුණිකව මේවා පවත්වනු ලබන තෙත්පිරිත් දේශනාවට සෑම දිනම සාවධානව සමන් දෙත්වා මේ දේශනාවේ සවන් දෙන සෑම දිනාටම සිතක් සාන්තියක් යහපතක් ආරක්ෂාවක් ආයුරාෝග්‍ය සම්පත්තිය සැලසේවා සියලු දෙනාගේම සම්්‍යක් ප්‍රාර්ථනා සපුරාගෙන මෙලෝ පරලෝ ජයගෙන බුදු පසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේ ආબોධ කළ සාන්ත නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කර ගැනීම දක්වාම රත්නත්‍රි ආශිර්වාදයේ පිහිට වේවා කියන මෛත්‍රියෙන් පැවැත්වෙන සෙත් පිරිත් දේශනෙට සාවධානව සමන් දෙන්නේ සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සංඝ මොක්කදං ධම්ම ශවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශවන කාලෝ අයං බදන්තා පරිත්ත ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමුතස්සේ භගවෙතු අරහතු සම්මා සම්බුන්දස්සේ නමුතස්සේ භගවෙතු අරහතු සම්මා සම්බුන්දස්සේ නමුතස්සේ භගවෙතු අරහතු සම්මා සම්බුන්දස්සේ ඉතිපිසෝ භගවාරයන් සම්මා සම්බුන්ද විඤ්ඥාචරණ සංපන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදුු අනුන්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරතිී සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති සාකාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්නිත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒපස්සිකෝ පනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතං භෝ විඤ්ඤෝ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමේචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙන්තං ලෝකස්සති එවං බුද්ධං සරන්තානං ධම්මං සංඝං ච භික්ඛවෝ භයං වාචම්මිතත්තං වාරෝමං සෝනේසති තේ සච්චවජ්ජන හෝතු තේ ජය මංගලං නේතේන සච්චවජ්ජන හෝතු තේ ජය මංගලං ඒතේන සච්චවජ්ජන හෝතු තේ ජය මංගලං එවං මේ සුතං ඒ समयं भगवा सात्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रन्त्यया अभिकन्तवन्नाखे นกัมปังเยตวนังอบาเสตวาเยนบกวาเตนุปสังคมิอุปสังคมิตวา භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසී ඒකමන්තං පිතා กังกมานาสันตานังรูหิมังกลมุนเตมังอาเสวนาจะบาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูญาจะปูญนียานังเอตังมังกลมุตตมัง පතිරූපදේශවාසෝ ච පුම්මේච කත පුඤ්ඤතා අත්ත සම්මාපනේදිච ඒතං මංගල මුත්තමං බාහු සංචංච සිම්පංච විනයෝ ච සුසික්ඛිතෝ සුභාසිතා චයවාචායතං මංගල මුත්තමං මාතාපිතු පන්ටනං බුද්ධදාරස්ස සංඝෝ අනාකුලාච කම්මන්තා ච ධම්මචරියා ච ඥාතකානං ච සංඝෝ අනවඤ්ඤානි කම්මානි එතං මංගල මුත්තමං ආරති විරති පාපා මඤ්ඤපානාච සංයමෝ සමාදෝච ධම්මේසු ඒතං මංගල මුත්තමං ගාරවෝච නිවාතෝච සන්තුන්ටේච කතං යුතා කාලේන ධම්ම සවනං ඒතං මංගල හන්ති ච සෝවචන් සතා සමනානං ච දස්සනං කාලේන ධම්ම සාකංචායතං මංගල මුත්තමං කපෝච බ්‍රහ්මචරියං ච අරිය සංජාන දස්සනං නිම්මාන සච්ච කිරියාච තං මංගල මුත්තමං පුත්තස්ස ලෝක ධම්මේ චිත්තං යස්සන කම්පති අසෝකං විරජං කේමං ඒතං සානිකත්වාන සම්බත්තම පරාජිතා සම්බත්ත සොන්තිං ගච්ඡන්ති තං තේ සංවංගල මුත්තමන්ති ඒතේන සච්චවන්නේ साध्यवाञ्जेन होतु ते मङ्गलम् एतेन सञ्च